好，今天我们要展示的是 Arduino 互动式子模型。那我们今天呢，利用这个可爱的子模型，再搭配两个八乘八的 LED 阵列，还有 Arduino 以及会所科技的 S4A 学习互动套件组，来完成这个作品。那有了 Arduino 之后呢，我们就可以利用它的外接感应器呢。 来跟这个子模型做一些简单的互动。那我们现在就来展示一遍。好，那首先呢，我们先来拉拉他的左手。啊，那我们来摸摸他的右手。 那我们也可以把它拿起来摇晃一下。那我们现在再把他的头上的皇冠给偷走。哇！看起来他非常生气，赶快把皇冠还给他。好，那当然呢，一段时间之之后，我们如果说都没有理他的话。 它就会慢慢的陷入沉睡的状态，我们看到他现在已经快慢慢要睡着了，好，那我们也可以来惊醒他。OK，那这就是我们今天展示的 Arduino 互动式子模型。 那今天的展示就到这边，谢谢。